Mm. Bueno, hola a todos, gente, soy Fe y estoy con el ganador de la segunda Key para el Héroes. Y nada, antes que nada, gracias a todos por participar, aquí están sus comentarios. Y nada, suerte a todos. Bueno, el ganador es Kevin Salinas, te voy a agregar en, Battle y te voy a pasar la key. A ver su comentario, acá está su comentario hace dos días. Bueno, eh, me queda otra key gente, así que participen en el próximo y nos vemos en el próximo video. Chao.